everyone. Uh, minasan konnichiwa. Uh, hello everyone. Uh, Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Naos Black. Uh, sa mga hindi pa pala po nakapag-subscribe, uh, please don't forget to subscribe and like my channel. Uh, minasan konnichiwa. Atashi no channel o mada 登録は してなかったら、あの、購読、登録してお願いします。えっ、と、それでは、あ雨なのに、ちょっとお出かけあ、女性の悩むことはあるんで、サビが、あもばえ、え、まが、メロン、あ、まが、ティノプレマ、さあ、 problematic. Uh, sabi nga, Kila is live. Uh, it's been a long time na hindi ako nag-upload ng aking uh, vlog. So ngayon, kahit maulan, sabi nga, magpapaganda muna tayo. Uh, beautification. So kala, okay, let's go. Cha, minasang, itikimasu. lilinisan ko muna, ganito muna bago magpalagay ng kilay. Lilinisan yung paligid para hindi ma para matanggal ang mga biking. Balik. Ito ba yon? Hindi ka makapoy, be? Hindi. Hindi. いや逃げるに逃げられねえでねえかAllah. Pwede ba tumabara? Yata. Ha? Yata. Pwede? Oo. Oh. Yata. Yan. Ayasin nila. Ayosin ko na lang. Papapati ka pa. Itataas po natin ng konti ito dito para. pwede siyang burahin ha. Ako naguguhit para gumanda yung kilay. Ang ganda, no? Bakit ganito siya, be? Uy, nalag... talaga siya. Ano siya? May, may, ah, may ano, gamot na to? Oo. Ha? Oo. Ang ganda. Anong ginagawa sa kilay? <laughs> Anong ginagawa sa kilay mo? Yan! No! Teka, ano, di pa, ano siya, di pa pwede namang burain? Kokote. Kaganyan siya, ayan. Nitaas lang konti dito. Oo, oh, itaas ng konti, ne. Tapos yan. Mm. Gusto membo? Ha? Membo. Oh, membo, oo, oh, membo pala kailangan ko. Yes, hawak ko to. ganyan ha, ganyan ha, ayan. Tapos ganyan, ganyan lang. Mm. Ayan. Na-steady ko lang. <laughs> Yun. Ay, ang ganda ng galing naman pala. Sige, sige, sige. Yan. Tanggal. Hindi nawawala. Hindi nawawala. Patay. Oh? Tanggal na. Teka. Kasi wag mong anuhin. Nagkong. Kasi iyan. Hindi mo kasi sinabi. Buksan mo, buksan mo. Oh. I-ano mo siya sa ano yan. Ipag, pag dito, ganon mo siya. Pag dito sa gilid, i iganon mo na siya. Ay! It's... Ginoo. Pa, gino, di atay, oy. Pag ito, pag ganito. Ganyan. Tapos wag, wag mo nang lahatin. Tapos bandang diyan sa gitna, iano mo na siya. Ah, ito na. na ito na siya. Ganyan. ganyan. As, Ginoo. Di, kuha mo na si... Kuha na. Pero alisin ko yan mamaya, yung mga ano. Kasi hindi pantay. Hmm? <laughs> Hindi pantay pagkagawa mo eh. Hindi pantay? Hindi. Di, ipantay, di, pantay, di ba eh? Ipantay mo. <laughs> Ipantay mo, kakaya mo na ipantay. Sundin mo na yan. Kaya nga eh. Kaya mo na ipantay yan. Oo. Oo ka na, oo, ma'am. Eh, hindi. <laughs> Mm, i-ano mo na. i ayan. I-ano, yan. Ayan. Ganyan. Mm. Oh, pa pangit na siya. Ako nga ang gagawa. <laughs> Ikaw nagagawa. Oh, okay na. Oh, siya nagagawa. Yan na. Oh. Kaya mo na ano. Eh. Ginawa mo sa kilay mo. Kik. Ayusin mo na yan. Finishing touch. After 10 minutes. Para kung si ano, iwan mo, yun mo yung artistang sa ano, yung Haponesa. Ayan, ang ganda. May higad ako sa ano, sa mata. Ganda. <laughs> Yan. Tiis ganda. Thank you.